きませんもう許してくださいさっきの異性はどこ行ったんだぐらいえほら立てや立てつってんだろが助けて殺される何見てんだいいえ何でもないですわ この野郎ふざけた真似してんじゃねえぞこれ 収穫あったか真島ちゃん、はあ、ただ街歩き回ったとこでどうにもならんわ立花不動産のたの字もないそりゃそうだよだってお前本気で探してやしねえんだもんなもう女を見つけて殺すしかお前には生きる道はねえ そいつは納得づくなはずだろう蒼天堀から牧村誠が消えてもう丸一日だ早いとこ立花不動産から取り戻さねえと完全に見失っちまうぞそうなりゃお前はもう終わりだそこんとこ分かってんのかああだったらもっとやる気出しても良さそうなもんじゃない 俺だってこんな狭いとこに缶詰になって我慢してんだ近江の人間がカムロ町で幅利かしてたらことなんでねお前に動いてもらうしかねえんだよせやったら島野の親父にも手借りたらええやないか正直に女に逃げられた言うてなダメだ島野には言えねえ女は俺とお前だけで片付けんだ 違いすんよ俺は島野を怖がってるわけじゃねえこいつはちょっとした政治の話でね近江連合の人間としちゃこの件で島野に弱みを見せるわけにはいかねえんだどういうこっちゃ牧村誠の一件は近江連合の上層部と島野の共同作戦なんだよ近江連合には島野から 空の一坪を100億で買い取る用意だ何やと近江連合の狙いはズバリカムロ町そのものだ空の一坪はカムロ町再開発計画の鍵を握っているからなそいつを近江が抑えちまえば再開発に絡む東上界の島を一気に奪えるそうなりゃ近江は山ほど兵隊をカムロ町に送り込めるんだ 東上界が抵抗する間もなくな100億ぐらいはすぐに回収できるそしたら親父は東上界を裏切るつもりかあの人はそれを承知で近江に空の一つも売るっちゅうんか、そう島野は東京に進出してきた近江の兵隊を後ろ盾にして東上界を取るって腹なんだよ近江の東京進出を許す見返りに 兄弟は登場界のトップになるその時島野と近江連合はカムロ町の取り分を話し合うことになるだから俺が今島野に弱みを見せたらそこにつけ込まれちまうってわけもっとも女殺す役にお前を指名したのは島野だ女に逃げられた責任はあいつにもあると思うけどちょ待てや 親父の狙いが土地やったらなんで牧村誠を殺さなあかんねん所有者やったとこで土地が手に入るわけないやろそれについちゃ島野に何か考えがあるらしいどういうからくりになってんのかあいつは任せろとしか言わねえけど近江連合の上はそれで承知した実際大したやつだよ島野ってのはせやったら あんたへの見返りはないやこの件であんたにも得はあるんやカムロ町の支配者の座さ近江連合側のねあんた島野の親父から何も聞かされとらん言うてなかったか随分話がちゃうやんお前に知らせる必要はねえと思ってただけだ今は事情が変わったろ そろそろ休憩は終わりにしろよ真島ちゃん結局橘不動産と女を見つけねえと話にならねえとりあえず探す当てがねえならチャンピオン街に行ってみろそこになんかあるんか最近まで橘不動産の人間が出入りしてたってよちょっと古い情報らしいがな 何この辺に立花不動産の人間が出入りしとるって聞いたんやけどなあんたもどこかの組の人いやそんなんちゃうふんまあいいやここ何日かは立花さんとこの人は来てないよ俺らも立花不動産の人たち探してるくらいでねでも なんかやばいことやばいこと堂島組に追われてるってさ俺も詳しくは知らないけどそうか大きにな やっぱりあんただったんだな真島さん島の組の町の門からあんたを見たって知らせがあった今頃蒼天堀でのたれ死んでんのかと思ってたがよ 闇から消されたあんたカムロ町で何してちょっと話聞かせろや事務所まで面かせいや悪いけど急いどるんよまた次顔出させてもらいますそれねえことを言うなよそれにあんた自由に街を歩いてていい身分じゃねえだろ親父から許しが出たなんて話は聞いてねえぞ 何黙ってんぜ俺下っ端がエなったもんやないつから俺に備え口叩けるようになったんや決まってんだろうあんたが組に逆らった時からだよ 相変わらずですね真島さん 若い者のご無礼をお許しくださいこのお詫びにお連れしたいところがありますこいつらにも言うたんやけどな俺は今急ぎの用がある島野の親父があなたをお呼びです何やとそれより大事な用があるということでしたら遠慮しますがそんなもんあるわけないですよね しとるんや真島少し身内に酒あかんようになったんかいえふん何も怖がることないでお前にええ話があるんや。 呼び出しだな兄弟佐川ふん水臭いこといいなやお前こそこっち来てるんやったら声かけてもらうなこれで全員や久々に うまい酒が飲めそうやな。で、用ってのは何なんだ、兄弟。そらこっちのセリフやろ。兄弟こそ、カムロ町には何の用で来たんや。たく負けたよ。どうせ全部お見通しなんだろ。 でなきゃこんなお膳立てはしねえもんな <laughs> 牧村誠が蒼天堀から逃げた今橘不動産ってとこの連中が女連れてカムロ町に来てるほうそないなことになっとったんか <laughs> せやけど安心せい全部わしの計画のうちや何 どういう意味ですかそもそもな真島わしがお前に牧村誠を殺せ言うたんは <laughs> お前には殺せんと踏んどったからやおいなんだそれ <laughs> わかるやろ真島わしは お前以上にお前っちゅう男をよーしとるんや目に浮かぶで殺しの命令を受けたお前は女殺せんとどっかにかくまったんやろわしの狙い通りにな何と説明してくれんだろうな兄弟 <laughs> その前に お前らもう殻の一つは見たか殻の一つは七福通りと太平通りに挟まれた一帯にある端切れの土地やそんな土地が今東上界の鍵を握っとる堂島組の連中が大金つぎ込んできたカムロ町再開発計画その生き死にが 腹の一粒にかかっとんねもし堂島宗平がその土地を手にしてみそっから生まれる再開発の利権を手土産に登場界の跡目やあんな頭の足りん小物がトップになったら登場界はしまいやでせやからそれを邪魔しようとしとるんが堂島組の若頭 風間や風間風間慎太郎ですかせやあいつほど厄介な男はおらんわしが登場会とんのに一番邪魔な男や女を連れ去った橘不動産の桐生一馬いうのもその風間の手下や桐生一馬 風間も親の堂島には表だって立てつけんせやから立花不動産中兵隊をつってるっちゅうこっちゃそれ言ったら兄弟も同じだ今は直系の島の組も元を正しは堂島組の系列堂島宗平ってかつての親に弓は引けねえだから組から生意気した真島ちゃんを使うしかねえんだろ せやで兄弟の狙いは何なんだ殺せと命令してまで牧村に真島ちゃんを近づかせた理由は信頼を得るためや口約束とは違う本物の信頼をなはなるほど愛かせや女から見れば 殺し屋のくせに自分を助けてくれる真島ほど信頼できる男はおらんいずれ真島の言うことやったら何でも聞くようになるそれがわしに土地を売れいう話でもな女は好きになれば何でもする愛は盲目ってやつかそしてもう一つ 牧村誠には別の理由でしばらく身隠してもらう必要があった何のために東上界内部の風間派を全部あぶり出すためやそれを知っとかんうちにはわしも東上界は取れん女が消えたら案の定動き出した東上界の人間がおったそれが日教連のセラや あの世ラを動かしたんはお前の手柄やで真島風間と世ラのつながりはわしにも見抜けんかった世 <laughs> ラなら俺が始末しといたよいやあいつはまだ生きとるわ今日カムロ町で世ラを見たものあなんだと それでええんや殺すには早いバックに風間がついとることさえ分かっとれば逆に日教連を利用できることもある真島お前もう牧村誠は殺さんでええそん代わりあのお嬢ちゃん 立花不動産から取り戻してわしんとこにお連れせ大事な客人としてやわしがきっちり10億で土地買うたるそれさえうまくやったらお前登場会に戻したるわ女もお前の好きにしたらええお前惚れとんのやろ あの女にだがなあいにくその女がどこにいるかわからねえんだ全部お前の計画のうちってんなら手貸してくれよ兄弟ふん女連れて逃げとんのは立花不動産の桐生やせやったらその兄弟分の錦山いうのから 居所たどったらええ錦山も風間の子がいや風間組の事務所によう出入りしとる <laughs> やれやれよかったな真島ちゃん女は殺さなくていい登場会にも戻れる与えられた仕事さえ完璧にこなせばないいことずくめじゃねえかこれでみんなハッピーってわけだ せやからええ話がある言うたやろ真島ただのピエロちゅうわけか。 おい落ち着けよ負けてきれんならもうパチンコなんかやめろってうるせえんだよおいおいてめえ待てよこらなんかこいつやばくねバカやべって 肩ぶつけたろうが謝れっつんだよどうでもええは好きにせえや <laughs> マジかよ俺上等じゃねえかあよっしゃ俺もやらせろあらあらあら we い待てや誰だてめえ真島言うもんや堂島組の錦山来とるかえ錦山さんのお知り合いですかいやこれから初対面やああてめえふざけてんのか何者だこれ錦山はおらんのかうるせえ めもういいから帰れここどこだと思ってんだあら消えろっつんだよよせそいつは真マだお前らの手に負える相手じゃねえ真島って真島五郎ですか3年前島の組から消されたっていう話だったかな間違いねえ あんた誰風間組若頭の柏木だあんたが錦山に何の用があるあんたには関係あらへんええから錦山出せ俺がお前の言うこと聞く義理でもあんのかなんやとお前は登場界から抹消されてるここはお前が来ていい場所じゃねえええ加減にせえ れは錦山出せ言うとるだけやでさっさと出さんかいボケが錦山も桐生もお前には渡さねえよ上等やないかお前らはいいこいつは俺がやる真島場所を変えさせてもらうぜこの神聖な事務所 お前の血で汚されちゃかなわねえんでなこない小汚い事務所でよう言うわまええやろ 見てるビルでな好きに使わせてもらってるお前の死体が転がってもすぐに始末できるってわけほんまにあんた一人でよかったんだ今からでも遅ない手下呼んでもかまへんのやでそれじゃつまんねえだろ俺もお前とは一度やり合ってみたかっ でさっきから血が騒いで仕方ねえんだよ極道の佐賀ってやつか派手に行こうじゃねえか追っ始めようぜ真島行くぞ真島あれ <laughs> 向右 化けんが風間組にはおったんかか柏木さんええとこに来たやねいか錦山っちやつはどこやさっさと答えんとこいつの左目えぐるで俺と揃いにしたる。 にそんな真似さすせセレナって店だ天下一通りにセレナって店がある西山さんはよくそこで飲んでるそうかおらんかったらまた戻ってくんで うわおやもう気をつけてよ らっしゃいませ良さそうな店やなありがとうございます帰るよなあママこの店 錦山いう男の行きつけって聞いたんやけどな実際よう来るんかえええ誰だあんた真島いうもんやお前はあんたの探してる男だって言ったらどうする俺がほんまに探しとるんはお前やない 牧村誠という女やその子は橘不動産の桐生と一緒におるその桐生のとこに案内してもらいたいんや真島って言ったかあんたああ俺がこの世界に入る前島の組に真島って人がいたらしい下手打って左目えぐられたって聞いてるよそれ以来町から姿消したってさ 登場界に復帰したってことですか真島さんまだやだったらなんで牧村誠を追ってんだあの子を守るためって言うたら信じてくれるか何お前の兄弟分はどこや牧村誠どこに隠しとる 式山君お前じゃ俺には勝てん笑わせんな会ったばかりで俺の何が分かんだよ今ので何も分からんようやからお前は俺に勝てんのやあんたも分かっちゃいねえよあんたの目に俺がどう映ってんのか知らねえが俺は死んでも兄弟を売る男じゃねえ なるほどそういうことかいな確かにあんた強えらしいそれでも俺は引くわけにはいかねえんだよレーナ下がってろオーナー There もうやめてやめてほしいんやったら言えや錦山桐生はどこや <coughs> 待ってあなたが探してるのは牧村誠でしょよせレーナ彼女なら姿を消したわもう桐生さんのもとにもいない どういうこっちゃ錦山君も今彼女のこと探してるのここに来たのもその誠さんを探すためにほんまなんかその話3時間くらい前だ彼女の兄貴が殺された直後行方だちょっと待てなんなんや誠の兄貴っちゅうんは知らないの 立花哲立花不動産の社長が彼女の実の兄だ何やと2人は中国残留孤児の2世で10年前に中国で生き別れてる一人で日本に密航してきた立花は後から妹も来日してたと知って彼女を探してた牧村誠の方もずっと兄貴を探していたらしい 彼女が蒼天堀にいたのはそこに立花がいると思ってたからだその兄貴がひでえ殺され方してあの子はしばらく放心してた俺も桐生かける言葉がなかった気がついた時にはあの子は姿を消してた 最後に女見たのはどこや西公園のホームレス街そこに連れ帰った後にあの子は消えたそしたら今頃町を出歩いてるかもしれんちゅうことかあの子はヤクザが行さん狙っとるんやぞあんたさっきあの子を守るために探してるって言ったな 本当なのああだったらあんたも探してくれあの子に何かあったら俺も桐生も死んだ立花に合わせる顔がねえ しゃいませよくったな っきので全部なんです嘘つくんじゃねえそこは適当に合わせてくださいおお

Yaruga. さんどうです うわ。 裸になってよ から帰りたいです that the と下がの行くぜ黙って財布出せ行くぜ

いきましょうちゃいません遊んできませんかちっと女の子どれだいやおい待てよてめえの全てが無関係 と総合 お一体な殻の一坪は七福通りと太平通りに挟まれた一帯にある 一つ まことなんやろそないなとこで何してるんやお前